omusiime anko p mwanje nyama osiibe lyerinnya ettuufu lye nina okuyita eryo amazima gennyini mhm. oli otya mukwano oli bulungi ni bulungi kati nkwa dressing entya kubuuza entya njogere ntya mu ngeri yonna gyoyagala nze ndi bingi ndi muyimbi ah, ndi musajja wa kabaka ah, bingi tebikomawe tunatandika bingi omusiime okay. mm. omusinde mm-hmm. okay tutandikire ku kibaddewo olwaleero mukulikeeyo mumisinde amiina nammwe mukulikeeyo gibadde gitya ah, gibadde mirungi nnyo nnyo ah, bantu bazze bangi era nebaza abantu mwenna mbakulisaayo abazze okujumbira emisinde gya ssaabasajja kabaka ah, kibadde kyakabi nnyo tudduse abavubuka bangi bampadde amaanyi kuba ninawe ntuse nempulya nga gaasi alinga agenda naye nga ngeri gye bawa eyo moral boost eyo nga nga sinza butamalako era tumazeeko bulungi mukulike eyo ate yaman katweyongeddeyo okay odduse emisinde gyenkanawa resi gyobaddemu ebadde yaba nziruse 5 kilometers omazeeko e, nzimazeeko hmm. nenkomawo bulungi netuzinamu awo bakayitakani ka warm down mm. Ah, netumala netusiibula okay. owulidde otyawo okubeera nga gw omukwabo abatakinze part of this good cause uh, kirungi nnyo nnyo okubanga fenna ekigendererwa kuva mu nsi ng'ogirese ennungi okusinga bwewagisanga so bwe mbanga nina ettafaali lyonna lyengaseeko mu kulwanyisa hiv aids mu ngeri emu naddala nga nzirukidde saabasajja kabaka amazaalibwa ago ag'emyaka enkaaga mu omunaana kintu kyamaanyi nnyo kubanga mba nga se on a great cause from my own kingdom from my own king uh, ate nange mba nzimbye ettafaali ku nsi yange ennungi um, eri ebigendererwa ebirungi so kyakabeera ndi musanyufu okuba nti mbadde okuguna omulembe byonna nembirabako hmm. era nembyetabamu era nembiganyulwamu nembiyigiramu bingi hmm. Hmm. okay kakati tudde ku kirala ekyemisinde tukimaze prosesi eri eyaliwo kabaka n'akusiima abantu abamu batandise ogikubamu ebituli buli omu ayogera kiki ah, kyembagamba bannange ebigambo bibe bitono oli saabasajja tatunulwa mu kamwa ate alina ensonga ze ate ensonga nyingi ne mukama mm. katonda alina ezize um, n'ekirala eyampa ekitiibwa kino yakimanyi obulungi n'ensonga lwaki yakimpa kitiibwa ki kyebakuwadde um, ekitiibwa ekyampeereddwa mm. ndi muyimbi wa kabaka omusiime omuyite omwanjule omutumire omulangira junju omwana w'eŋŋoma omwanirize era nga kabaka yagambye anyumirwa nnyo muziku wange era yagambye nti nga bwe mwawulidde yanyanjula kyabadde kyanjawulo nnyo kabaka tadda kazindaalo naye yakazzeeko kabaka yalinze omukolo gwe bamutegekedde byonna ne babimaliriza okubanga entegeka zabadde ennungi bamukoledde mm. keeke nga mpanvu bakoze stage ennungi decoration yenna babikutteko babadde bamaanyi abakungu babadde bamaanyi n'abalinda bonna n'amala nadda kazindaalo nayisa ente nanyanjula mu maaso ng'abantu bangi nampita nandaga omukwano gwe gye ndi nandaga nti ayagala kubeera mukwano gwange nansembeza na... kabaka mm. yatumye omulangira jjunju anoonye ku ssimu mm. omulangirwa si ye muntu atumibwa atumibwa yes omutabani we asooka Mm. omulangira jjunju mm. n'amutuma n'amugamba nti omuyimbi gwe bayita palas n'ayogera erinnya lyange ennyimba ze zinsanyusa era kwenkoera doyiro njagala nkujukize nti mubigambo by'omukulu katikkiro byeyasinza okusimbako essira yagambye nti omulembe guno gwettanira ennyo doyiro kubanga omulembe guno ebintu bingi gwa mmere gwa ndwadde waliwo ebintu ebipya ebivumbuse mm. so twettanira edoyiro mu kulwanirira obulamu bwaffe era ne saabasajja kabaka ng'ekifaananyi akola doyiro ate ayina ebifo bingi gy'asobola omukolera naye amukolera mu bantu bamulabe abajjukize nti balina okukola doyiro mm. kati n'olw'ensonga eyo naye amukolera ku nnyimba zange mm. okitaba so nti ennyimba zange zamutuukako nga nze sinnamutuukako mm. ne zireeta omukwano gy'ali ne zimuleeta okunsiima mm. n'asalawo ansiime mu lujjudde ku mazaalibwa ge ag'obuto ag'emyaka enkaaga mu omunaana hmm. era n'ayisa obubaka mu mulangira omwana we ngoma jjunju banoonye omuyimbi ayitibwa palaso hmm. palaso bwe yazze omutanda n'amwekenneenya alabe oba byawo kikwesisobola kulowooza kyeyadde alowooza hmm. naye bwe yamwekenneenyeza n'ampita nansembeza nampa ekitiibwa mm. nankuba n'akaama mm. bwe yamaze okunakaama kakabaka tebakogera eh, akaama kakabaka ngenda nako mm. naye bwe yankubya akaama ako nensituka neneeyongera okuyimba mu ssanyu eringi era nenvayo n'asanyuka genda weetegereze vidiyo kabaka mm. yabadde musanyufu nnyo mm. ne mu bigambo bye yagambye musanyusa nnyo so ekiti ebitiibwa bye yampadde bya ttendo nnyo nze ani ayinza obbigaana naye nga mbasuubiza nga bwogambye nti oli ayinza okuvaayo nayagala okikuba tokikuba kino ekitiibwa kyaffe ffenna mm. guno omulembe gwaffe ffenna ate ndi wa mulembe guno ate mwenna abasinga mumanyidde ku mirimu gyange emirungi so kino ekitiibwa nakibaweeseza ate tugenda kyeyagaliramu ffenna kuguna omulembe omutebi so mbagamba bannange tukolere wamu tuwulire emiranga gy'abakama baffe tumuwe ekitiibwa obuganda n'ebyennono n'ebyobuwangwa ebyaffe ng'abaganda ate ekitiibwa kya buganda mujjukire nti kyava dda naffe tukikuumenga hmm. abantu batuuse twalabye abamu nga bavuddeyo nga bapostinze nti ebeera prosesi kabaka kale tetujja kwerya ntama olukaga ya postinze n'alaga emirundi kabaka gye yakamuyita okumuyimbiramu nga gisuka mu mwenda n'agamba era eba process by process okutuuka ku recognition naye n'agamba webale kutandika jane paka lwolibeerera recognized officially nga ssa ah, senjagala okubajjukiza mwenna abandaba mm. nti oli kabaka kabaka w'abantu bonna mm. kabaka alina omukwano yeah. eri abantu bonna tasosola mawanga tasosola mukala kabaka w'abantu ki bonna mm. so tekyewonyisa nti sinze muntu asosa okusisinkana omutanda ate nsaba mbeere nga sinze asembyeyo okusisinkana omutanda so n'olw'ensonga eyo kabaka abakabaka kabaka mugagga nsogokakanye nnyo kabaka ebibuuzo kansooke mmale kino kyosoose ekyo nakyo nkitte kabaka abakabaka mm. abamugagga mm. agaba ebintu bingi kabaka asobola okugaba omukisa kabaka asobola okugaba ettaka kabaka asobola okugaba ekitiibwa kabaka asobola okugaba e, e, ebisolo kabaka aina essowaani ye kwatoola nga bw'aba akoze eki asiimye kyawadde nze sikyawa omulala nekyawa omulala nze sikyampa hmm. nze ayinza omutanda ekitiibwa kyeyampadde kyaffe ffenna era taata wange mukulu mathias walukaga muyozaayozaera oh, ah, no mm -hmm. taata wange ndowooza mu, mu ndongo oh, okay. yes mm. kubanga omukulu mathias walukaggo oyo nzijukira nali njagala nnyo akayimba kakekimansa nnaku ate <laughs> eh, mm. kati akakayimba akekimansa nnaku wano olina obuzibu bwo obwakulemu okubumala omala obudde kati ogeya abafa mm-hmm. njagala omanye ekimansa nnaku kigimansa mpalo mm. ate nga njagala omujjukiza nti n'ekimansa ssanyu kirimansa mpalo eh, kimansaako eno ne kimansaako neeno kakati otuvuga sipiidi muyoza oli mhm. olw'ekitiibwa kyeyatuukako mm. nange olw'ekitiibwa kyentuuseeko era nkimanyi nti kijjirako obuvunaanyizibwa mm. ate teri kuffe ffenna yadde tunaabeera n'ebigambo byenkana bitya ayinza kumanya nsonga za mutanda kubanga atatunulwa mukamwa nantansongwamu kyukyu so kyengezaako okugamba ensonga ezo tuzireke mm. uh, okuzanjala ennyo twesibe ku kimu nti kabaka yampadde ekitiibwa ate kyaffe ffenna mm. yakiwadde omulembe guno era bannange muneegatteko bakama bange abali waggulu abaalina okutegeera okuyinza okusingako okwange kyembasaba buli omu mwaniriza era mba mwina obubaka obulala bwemwagala okwongera nekuobwo bwe mumpadde n'entanda endala essimu yange kwerindako eh, mm. essimu yange kweri mm. eh, bankubira essimu munkubira essimu newano tuliku yes message semakulu abadde ankubira nga sinafuuka namwami eri kabaka nga mm. sinafuuka sa nga nkubira ng'ate alimu kitiibwa kya waggulu naye nga nkubira nangambe endongo nnungi yongeramu amaanyi endongo endongo so kintu ekyo kikumi oluganda wakati wange n'omukulu oyo kuba mumanyidde emyaka mingi mm. n'ekitiibwa gyali olwensonga ensonga omusajja tatotola bizibu bye omusajja omukubira essimu so era mweyanza era bonna mbayoza is 99 n'ekivvulu may nga 19 yesola nedeeti ngimanyi ku serena papa wange tugende tumuwagire omusiime omusiime ow'amaanyi mm. omuyimbi saabayimbi wa uganda agiweesa ekitiibwa brandi tekuumika papa mesa kisemakula akuumye brand emyaka gyonna mukozi atu inspirinze era papa message big up on yourself on your concert i wish you the best thank you for being a strong man Thank you for representing us right over the years and inspiring such a big generation. We are inspired. Uncle P. Yeah. Uncle P. Mm. Abantu